Hermano, buenos días, hermano, bendiciones. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Alberto Andrade para servirte. <laughs> Alberto, bendiciones. soy amigo de Valerio. <laughs> ya, hermano. Ya. Oye, Alberto, hermano, entonces tú dices que cuatro veces ya te las has puesto. Sí, cuatro veces. ¿Qué has sentido de mejoría? Perfectamente, muy bien. ¿Diferente? Sí, muy diferente. Estoy ya bastante mejorado. 65 ya te toca. Acá me toca. Sí, rápido. Bueno, bendiciones, que te cures totalmente.